surah Qul huwallahu ahad ni satu per tiga daripada Quran. Okey. So ulama bahaskan disebutkan sebenarnya apa yang dimaksudkan satu per tiga Quran tu. Mungkin time kita kecil-kecil dulu kita selalu dengar dia punya ganjaran dia satu per tiga Quran kan itu tidak tidak mustahil lah itu tidak mustahil tapi bila para ulama syarahkan hadis ni sebenarnya dia merujuk kepada kandungan al-ikhlas itu satu per tiga Quran dia menceritakan tentang tauhid So nak sebutkan bahawa hmm. tauhid is one third of Quran membincangkan tentang tauhid tauhid ni. Oh, Maknanya oh, sama ada tauhid ke iman ke elakkan syirik ke sekutu Allah ke and so on. Ah, itu semua adalah one third of Quran. Nah, jangan kita jadikan eh saya malas lah nak baca Quran, kan, baca surah ikhlas je dah okey lah. Ah, dia tak begitu, bukan maksud itulah sebenarnya. Tetapi tak dinafikan ada ganjaran besar lah daripada ni. Ganjaran baca surah al-ikhlas ni dia boleh membawa orang masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala.